Laura, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, ré, sol, sol. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec la main gauche, le deuxième doigt, sur le sol. Ensuite, attention, ça continue à descendre. Ré. Sol. Ré. OK Alors, sol, fa, mi, ré. Ré est situé ici. On saute deux notes. Sol avec le deuxième doigt. Ré avec le cinquième doigt. Ré. Comme ceci. Alors maintenant, on va répéter ces deux notes cinq fois. Sol, Ré. Première fois. Sol, Ré. Deuxième fois. Sol, Ré. Troisième fois. Sol, Ré. Quatrième fois. Sol, Ré. Bien. Ensuite, ça revient sur la première note. Sol, Ré. Sol. Comme ceci. OK Pour cela, on répète cinq fois. Sol, Ré. Sol. OK Première fois. Sol, Ré. Sol. Deuxième fois. Sol, Ré, Sol, troisième fois. Quatrième fois, Sol, Ré, Sol. Très bien. Ensuite, Sol, Ré, Sol. On maintient pour deux temps, Sol, ok Sol, Ré, Sol. Jusqu'à là, on répète cinq fois. Sol, Ré, Sol. Ok sol, ré, sol, un. Pour la deuxième fois, sol, ré, sol, un. Troisième fois. Quatrième fois, sol, ré, sol, un. La dernière fois. Ensuite, répétez encore la même chose. Sol, ré, sol, un. Sol, ré, sol, un. Comme ceci puisque ce morceau, c'est toujours, on apprend une mesure, après, ça répète la même chose. OK Alors, jusqu'à la fin, c'est pareil, c'est exactement le même principe. Alors, sol, ré, sol, sol, ré, sol. Après, c'est terminé. OK Pour cela, on va répéter cinq fois. Sol, ré, sol, sol, ré, sol. Première fois sol, ré, sol, sol, ré, sol. Deuxième fois, sol, ré, sol, sol, ré, sol. Troisième fois, sol, ré, sol, sol, ré, sol. Quatrième fois, sol, ré, sol, sol, ré, sol et Maintenant, on va enchaîner de la première mesure. Sol, La, Si, Sol, Sol. Ça répète Si, Sol. Maintenant, Si, Do, Ré. Si, Do, Ré. Répétez la même chose. Si, Do, Ré. Et maintenant, Ré, Mi, Ré, Do. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Répétez. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Maintenant, Sol, Ré, Sol sol, ré, sol, sol, ré, sol. Voilà, je vous montre encore une fois, tout doucement. Sol, la, si, sol. Sol, la, si, sol. La main droite, si, do, ré et